preparat l'assemblea per aquest dia tan bonic. Primer tot, gràcies per venir i per unir-vos a aquesta celebració reivindicativa de l'1 de maig, Dia del Treballador i la Treballadora. Per fer una mica de memòria, dir-vos que el 1 de maig es celebra des de 1889, quan el Congrés Socialista celebrat a París decidí fixar aquesta data en homenatge als màrtirs de Chicago, uns treballadors que van ser condemnats a morts, a mort i executats arrel de la seva participació en la manifestació pacífica en la qual reivindicaven la jornada laboral de 8 hores. Tradicionalment, almenys els darrers anys, aquesta ha estat una jornada de celebració pels drets laborals aconseguits gràcies a la lluita dels treballadors i treballadores d'arreu del món. Però avui, 1 de maig del 2012, avui ens trobem i ens manifestem no per celebrar res, sinó per reivindicar tots aquests drets que ens estan robant. Durant els últims anys estem assistint a una degradació insostenible de les condicions de treball, situació que s'ha greujat de manera alarmant amb l'última reforma de l'executiu. Sabíeu que a Catalunya hi ha gairebé un 50% d'atur juvenil? Aquests joves, si tenen la sort de treballar, poden patir un contracte de pràctiques fins que tinguin 30 anys. Actualment, la majoria de joves i més joves que treballen ho fan subcontractats i poden ser despatxats de manera fulminant i no tenen dret a sindicar-se. Si falteu 9 dies a la feina durant dos mesos, us poden fer fora encara que les faltes siguin justificades. Això inclou les baixes per, per malaltia i les baixes laborals. Si esteu malalts, teniu molts números de perdre la feina. Si teniu fills, el pare ja no podrà gaudir del permís de paternitat i la mare veurà reduït el seu permís de lactància. El mercat laboral exclou brutalment les persones més grans i les condemna a l'atur permanent. No existeixen polítiques per part de les institucions per pal·liar aquesta problemàtica. Davant aquesta situació, alguns polítics catalans recomanen als joves emigrar a Londres a servir cafès. Aquesta és la seva solució. nostra ciutat el percentatge d'aturats arriba al 20%. I, novament, la solució que ofereixen els governants de la nostra ciutat és un complex lúdico-festiu anomenat Eurovegas, que, més que feina, ens durà mal de caps i problemes a Cornellà i ens privarà d'un dels únics espais verds i de lleure que ens queden. Aquest és el model de ciutat que ens volen imposar, però és el que volem els cornellanencs i cornellanenques? Evidentment no. Per tot això, l'acampada de Cornellà Dins del moviment 15M actua com a contrapoder social per lluitar per la recuperació dels drets col·lectius i de les persones. I ara, qui vulgui, marxem totes juntes cap a la manifestació de Barcelona i recordem que tenim un mes de maig ple de mobilitzacions reivindicatives i que la vostra presència és necessària. Visca el primer de maig, visca l'Assemblea de Cornellà!